हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली की है क्योंकि सवाल ये पूछा गया कि सर टैली में दिखाई कहां देता है भाई जो जीएसटी लगता है वो दिखाई कहां देता है दिखाई तो देता नहीं है अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैंने जिसमें सवाल मुझसे यही पूछा गया कि सर टैली में जीएसटी नहीं दिखाई देता है जीएसटी दिखाई कैसे देगा जब आप एक्टिवेट करेंगे तो उस वक्त टैली में जीएसटी दिखाई देता है तो यहां इसे एजुकेशन बोर्ड पे लेकर के ओपन करता हूं यही वो कंपनी है और वो एंट्री दिखाता हूं आपको जो अभी पास की गई है तो ये जो एंट्री थी यही वो एंट्री थी अब इसमें आईजीएसटी एक सौ तेईस का दिख रहा है लेकिन कितना परसेंट हमने लगाया ये कहां से डिसाइड होगा ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना परसेंट हमने जीएसटी लगाया है इस पे तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपल वे में देखिए यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली पर रहिए गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको प्रेस करना है F11 जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी फीचर्स मिल जाता है ये आप देख सकते हैं कंपनी फीचर्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं जाना कहां है F3 प्रेस करके आपको जाना स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर स्टेटरी एंड टैक्सेशन ये दिख रहा है यहां पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन यहां पर शॉर्टकट की दी गई है साइड में देखिए ये पट्टी पर शॉर्टकट की दी गई है अगर आपको स्टेटरी पे जाना है तो F3 प्रेस कर दीजिए तो F3 प्रेस कर दिया ये लीजिए पूरा विंडो ओपन हो गया है जीएसटी का पूरा विंडो ओपन हो गया है यहां से वाई प्रेस कीजिए वाई कर दिया प्रेस एंटर कर दिए एंटर कर दिया यहां पर set oblique alter GST details को यस कर दीजिए यस कर दिया स्टेट चूज कर लीजिए कौन सा स्टेट है हमारा तो उत्तर प्रदेश ही है आपका जो भी है वो चूज कर लीजिएगा इसको नो रखिएगा क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है तब हम इसको यस करते हैं तो अभी इसको नो रखिए यहां पर आते हैं 1 अप्रैल 2021 से हमारा जीएसटी लागू हो रहा है भाई कंपनी जब स्टार्ट होगी तो उसी वक्त से लागू होगा मंथली जीएसटी फाइल करेंगे ठीक है ये हो गया यहाँ पे जीएसटी आई नंबर ऊपर है आपको दिख रहा है ठीक है अब ईवे बिल की बात है तो ईवे बिल को हमें लो रखना है ठीक है यहाँ पर आते हैं इसको यस कर देते हैं ये है set oblique alter GST rate details इसको यस कर दीजिएगा यहाँ पर आपको रेट डालना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नहीं कितना परसेंट जीएसटी हम लगा रहे हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अठारह परसेंट लगा दिए तो नौ परसेंट के हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी डिवाइड हो जाएगा डिवाइड हो गया हो गया ना देखिए दिखाई दिया कहां से इसको एक्टिवेट किया जा रहा है कंट्रोल ए कर दीजिए